Ojo naiz, egun aider batez agertu ziren, eguzkaren gibiletik. Egun daka untzi suri, dizdiratxu, zeruan ibiltzen. Mesurik ez, keinurik ez, baina mundua aldatu da. Lehenik beldua, eta notik kaosa. Eta oioen artean, botz bat destak baino zenago entzun da. Bisitariak jaikoak zirela erraten zuen. Orduan aingeruak sortu ditu bozorek. Shuriz dantzia, deiko berrian intzazabaltzen, pistola bat eskuan. Ogoitzen naiz odolaz, usainaz eta ahabotsaz. Ogoitzen naiz esklautzaz, baina ogoitzen naiz ere. Elkartasunaz, bahikadetan, kontra erasuan, irautzaileetan, eta azkenean, nice luck, yes.